Angodo Gomes é um prato tradicional da noitada carioca, onde atendia as pessoas mais humildes e aos boêmios que gostavam do prato, porque era um prato barato ao preço de um sanduíche, onde após saída de bailes, o pessoal ia tudo para a Praça 15 para comer o angu. Espero, a nega, que o dia ainda chega. Espero, a nega, que o dia ainda Alcione, chega. Alcione, a freguesa, toda semana. Pessoal é do Bola Preta, final de semana, ia é tudo para lá. Né? João é... Ele frequentava o, lá o restaurante. Mas ele nunca me contou que ele ia fazer um disco que ia falar na, no, no, no Angulo Gomes. Aquilo foi até uma surpresa que ele me levou aquele discão é grande, né? Aí, o Angudo Gomes, já dá pra enganar. Porém, por enquanto, quando sentir fome, um Angudo Gomes, já dá pra enganar. A digestão é caminhando à beira-mar. Espero, nega, nega. Então, como eu era dono da patente, eu passei pro meu neto ele vai dar continuidade, e ele vai enfrentar o nosso Angulo Gomes. O Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro foi fundado em 1590.